El papel de la geología o de los, ah, geólogos en, los proyectos de investigación arqueológica pues suele tener distintas aproximaciones. Una de ellas, y en primera instancia, suele ser saber dónde puede haber y cómo se han formado esos yacimientos, porque todo yacimiento arqueológico más o menos empieza siendo pues, o teniendo una problemática geológica en la que hay que saber dónde se pueden sedimentar esos sedimentos que tienen restos arqueológicos y además mediante qué procesos se han podido depositar, para saber cuándo, dónde encontrar estos yacimientos arqueológicos. La prospección geoarqueológica que hemos hecho en Irulegui prácticamente está basada en hacer sondeos geológicos de unos dos metros de profundidad en una red o en una malla bastante tupida y podríamos decir que casi sin excavar, mediante la prospección, mediante sondeos y la geofísica que se hizo, conocemos a priori ya muy bien cuál es la estratigrafía, es decir, qué cronología y qué secuencias culturales contiene el yacimiento y además cómo se distribuyen las distintas tipologías arqueológicas a lo largo del espacio. e, aztarnak e, industen ari gara, aztarnak ikertzen ari gara, eta ikusten duguna da, horko e, talde, arkeologo talde hori, industen ari dela e, aria, bi etxebizitza eta haren ondoan dagoen kale zati bat. Etxe hauek, e, bazuten e, arrizko oinarri bat, eta gainean adobezko pareta zituzten, gero e, egurrezko eta e, lastozko teiatuak zituzten e, etxe ziren, eta une honetan ba, horietako bi e, ari dira. E, erromatarrak iruñ herrira, ebro baiarara zerbait lehenago, baina iruñ iristen dira kristo aurreko laro bi eta iruro bi urte bitarte hortan, hamarkada horretan iristen dira. Eta iristen dira oso kontestu e, berezian e, erromatarrak beraiek daudelako gerra zibil batean, bai? Eta bertako e, indigenak edo bertako populazioak, gure kasuan e, eh, baskoi ari gara, bertako hauek e, ba, aukeratu behar izan duzuten e, bando bat edo beste, eta e, ba, amaiera gatazkatxu bat e, eduki zuen erriska honek. Piska bat e, alako batean e, eta, eta bat batean ies egitea tokatu zaion eh, jende honek, erriskan bertan, etxetan bertan, utzi ditu e, beraien eguneroko bizitzako material guztiak, ez? Eta, eta horrela ikertzen alditugu, ba, materiala unitz, adibidez ceramikak, edo beraiek jaten zituzten animalien, aberen e, eh, ezurrak, ikusten ditugu eraikuntza materialak, eta ba, eguneroko bizitzako ba, bertzea inbertze material, oso zaiak direnak, e, horrelako amaiera bat ez dagoen herriskatan ikertzen. Arkitektoa naiz, e, lanbidez, baina beti arkeologia gustatu izan zait eta arantzadi txarrumintzenetik 2008 ean ba, urtero aldeten guztitan eh, etorri naiz induzketetara. E, oi, 2005-ean, bueno, amaiurren hasi nintzen, baina ja urren urtean 2006 irulegira etorri nintzen, lehenengo gazteluan ibili ginen induzten, Eta bukatu zaren ja, e, basa ginen ba, erriskako zonaldea, eta ordutikan urtero e, indusketa guzti da naiz. Bueno, e, izan zen egun ba, beste guzti bezalakoa. Gainera, bastante kanpaina hasieran izan zen, e, aurreko egunen, e, aurreko urtetik geneukan etxe bizitzan zonalde bat e, iriki genuen geixeo, eta orduan iritsi ginaren izan zen ba, astea, ez? E, irikita geneukan zona berri hoi e, industen astea. Eta bai zehon zonalde bat, ba, hola, zeramika asko eta atera eta ba, egia esan, kasualidadez edo, bueno, ni zonalde horretan tokatu nintzen, eta e, zeramikak induzten hasi ondoren, atera dere bat batean, olako e, brontzezko pieza zati bat. Eta, klaro, ja holako pieza berezi bat iruitze zaiguna izango ala e, ateratzeanen, lehenengo ateratze jo bat, e, lehenengo lehenengo ateradan zatitxoakin, eskala jarriz eta bar eta gero ja, hori gero, astegea pixkanaka pixkanaka oso kontuz, inguruko lurrak entzen, gerturatzen bezala, ez geha juten zuzenen hori ateratzea. Gerturatzen jun, eta ja ikusi genuen pixka eta ondia, bueno, ondia edo, nahiko, bueno, tamaina politia zeukela, eh, ja jarri genuen pertsona bat grabatzen. Ja, e, eh, erramenta txikiak, makil txokin, eta oso kontuz, eta pertsona bat, demora guztia grabatzen nola ateratzen genuen pieza hori. Eta lehenengo genuna izan zen, in situ eh, pieza guztia definitu lurrean, eta ikusi genuen zala olako txapa, brontzezko txapa bat, eta gero ja, e, dena definituta da honen, atera ingenun. Egin daukagunen dena biztan, beste argazki bat ateatzei jo, hasieran bezala, eta zuzenen hartze dugu daukan lurre eta gauza guztiekin, sedimentu guztiekin, eta poltsan sartze dugu. Horrela, e, eh, guzgea ibiltzen ikutzen edo kentzen edo behatzekin, ba, e, sedimentu hori kentzen. Zuzenen poltsan sartu eta Nafar gobernuko zahar berritze departamentura eramate deu, han beraiek ja lan hori egiteko. Guk, karo, guk bialdu genuen material hori, beste material guztiekin bezala, e, Nafar gobernuko zahar berritze departamentura, eta ja induzketa bukatzen da, eta ja bakoitzak bere bizia egiten du, eta baten, e, ba, oitzen Esan ez, ba, aber goatzen nintzen, pieza hoi e, atera nuna lehenengo gunetan, esaten nion, bai, bai, goatzen nintzela, lako brontzizko txapa bat, eta hola, e, zati luxe batzuekin, eta bat, eta esan zian, ba, ba, leire, ba, dauka zehoze idatzi eta, eta ze, <laughs> gatu nintzen, itzi gabe, eta bagoan investigatzen ari gea eta gora eta bera, eta gero, ba, pixkanaka juntzitzaiten kontatzen, badauka idatzita, eta baina berezia, eta, eta, eta, bueno, ba, momentun, gehatu nintzen, atiatzen zitzaitela malkoa begitatik, eta e, pentsatzen jarita ba, ez din sinetxi, ez? Ba, zehazkenen hemen, e, denon arteko lan bat da, ze denak e, eh, gaudelanen, eta kasualidade bat da baita, zui justu tokatzea pieza hori ateratzea. Baina, naiz da denan lana izan, beti daizu ilusio berezi bat, bazuk atera balin pieza hori hortik. Osa, nire ustez, hemen lanen jadotea, privilegio bat da, ateratzen airean guztiakin, eta karo, olako pieza bat atera, eta gaina esate izuenen zer dan, oegoen dikan privilegiatu gau sentitzen naiz. En principio pensábamos que era un adorno de algún casco, no sabíamos exactamente lo que era. entre monedas y otros elementos, hebillas de cinturón, etc. Lo que se apreció era una serie de líneas y en entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Cuando vi en ese primer cuarto de limpieza que tenía una, dos, tres y cuatro líneas de escritura, eh, salí de aquí votando y ya no sabía a quién llamar. Entonces al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. Y claro, yo empecé a limpiarla <laughs> así, cuando vinieron los expertos, porque evidentemente sé que es escritura, pero no sé lo que significa, fue cuando me dijeron, no, la estás leyendo al revés, es así. Entonces sabemos que estuvo colgada, no sabemos dónde, lo que sí sabemos es que el clavo que sostuvo esta mano no era de hierro, era de bronce, porque no hay residuos mm, de corrosión de ese metal en ninguna de, las zonas de la perforación. Entonces, evidentemente es una mano derecha y que era colgada de esa manera, ya los expertos dirán cuál era su función. Desde el punto de vista formal, la pieza es una eh, lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y eh, que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y eh, en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, eh, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es sorioneku, eh, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca. Y eso es lo que eh, da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, hay que... ¿eh? pero eh, es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea mm, no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Bien, la piedra está escrita en un sistema gráfico eh, muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado, sin duda, del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas eh, acuñadas también en territorio vascón. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, a partir de la pieza de Irulegui, de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Evidentemente estaba expuesto estaba expuesto probablemente en, el, eh, en la entrada de una casa. Eh, claro, mm, un texto expuesto en la entrada de una casa, con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico, y con una palabra como Sorioneku eh, encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto mm, de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna, para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros. Bueno, el descubrimiento es importantísimo, evidentemente. Hasta hace, poco, hace pocos años creíamos que los antiguos vascones no habían hecho nunca uso de la escritura para escribir su propia lengua en la antigüedad. Eh, en los últimos años, sin embargo, hemos tenido eh, algunos hallazgos, algunas evidencias de que tal vez sí que efectivamente habían conocido una cultura gráfica, una cultura epigráfica, si no muy extensa, sí al menos existente. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua ¿eh? y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema eh, importado. Y eso es extraordinariamente importante y nos hace eh, reconsiderar una buena parte de las cuestiones que creíamos en torno a la cultura y a la sociedad de los antiguos vascones. Cuando tuve conocimiento de la pieza y del texto, porque lo tuve antes de ver físicamente y en presencia eh, la, pieza, pues la verdad me dio un vuelco el corazón. Me dio un vuelco el corazón y porque, porque había una, palabra que entendía y entendíamos todos eh, perfectamente. ¿eh? y entonces pues estábamos ante un texto que había salido, en una excavación eh, regular, perfectamente llevada en, Irulegui, es decir, en el corazón eh, del territorio vascón, y, escrito, escrito de una cronología bien conocida también, eh, escrito en un sistema palohispánico, es decir, no estaba en escritura latina, como, en fin, como están los pocos testimonios vascónicos de tipo onomástico que conocemos, en fin, era, era, un, texto, era un texto extraordinario, ¿eh? em, del texto que, cuya, cuya aparición o cuyo descubrimiento, pues en fin, no sospechábamos que pudiera haber, porque porque, bueno, estábamos casi convencidos de que los vascos eran analfabetos en la antigüedad, de que aprendieron a escribir, muy poquito con el íbero para acuñar algunas monedas y, después que ya eh, adquirieron la, escritura eh, de, los, romanos y por lo tanto el alfabeto latino. Esto evidentemente eh, es un texto extraordinario en ese sentido, porque, porque nos lleva al mundo anterior a los romanos. Es verdad que el texto procede precisamente del choque entre los romanos y la, sociedad indígena de los vascones de ese momento, pero lleva a su lengua, a su escritura y a, bueno, pues a su mundo. ¿eh? Por lo tanto, es, un es la maravilla que es un texto de ese mundo. Me quedé, me dio el vuelco el corazón porque entendí la primera palabra, pero me siguió dando más vuelcos todavía el corazón cuando las tres líneas que vienen después pues, me resultaron y me siguen resultando pues, realmente oscuras todavía. Es verdad que, digamos, el sistema en que está escrito, el sistema paulohispánico de escritura, no es como el alfabeto latino, o como los alfabetos modernos, que son más, como diría yo, mm, más, hábiles y más precisos en representar los sonidos de la lengua. Este sistema eh, es un sistema que no hace diferencia entre oclusivas sordas y oclusivas sonoras. Una ta de da ni una ka de ga. Por lo tanto, eso dificulta también el análisis, porque ante cualquier palabra, eh, por ejemplo, la primera palabra que es sorioneku y que, se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco sorioneco, pues la última eh, sílaba Q podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como Q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es co y no Go. Hay estas dificultades, o sea, el texto tiene muchas dificultades, pero es un texto que dará, que dará mucho que comentar y que hablar durante muchos años.